ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጋቢና መዝናኛ ተጀመረ። ከአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም አብሬያችሁ አመሻለሁ። በሕይወት ታሪክ ውስጥ አንድም ብዙም የሆኑ ትጉህ ከያንያንን ጥቀሱ ቢባል የማይረሳ ስም ነው ፈቃዱ ከበደ የሚለው። ሜዳሊያን፣ ህንደኬንና ባቢሎን በሳሎንን በመሰሉ ቲያትሮች የመዲናዋ የቲያትር አፍቃሪያን ያውቁታል። እሱ ግን በዚህ አይወሰንም። በበርካታ የቴሌቪዥንና የራዲዮ ድራማዎች ላይ አሻራውን በመተው በመላ ኢትዮጵያ በርካታ አድናቂዎችን አፍርቷል። በአጫጭር የሥነ ጽሑፍ ሥራዎቹ ከአንባቢያን ጋርም የተዋወቀው ፈቃዱ መምህርም ነው። ወጣቶችን ከኪነ ጥበብ የሚያቀራርብ የውስጥ ስጦታቸውን በትምህርት የሚያዳብር የኔታ መሰል ስኬቶቹን የተመለከቱ ለሽልማት መርጠውታል። ይህ መሰናዶ እየተጠናቀረ ባለበት ሰዓት ሐምሌ 12 2013 ዓ ም የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ባዘጋጀው የእውቅናና ሽልማት ስነስርዓት ላይ በቲያትር ዘርፍ የዛሬ ምሽት እንግዳችን ፍቃዱ ከበደ የገንዘብ የምስክር ወረቀትና የሜዳሊያ ሽልማትን ከወሰዱት መካከል አንዱ መሆኑ ተሰምቷል። እንኳን ደስ ያለህ ለማለት እንወዳለን። እኛ ወበቋ ከጨመረው ከዋሽንግተን ዲሲ፣ እሱ ደግሞ የክረምት ዝናብ ከሚያረሳት አዲስ አበባ በቴክኖሎጂ ድልድይ ተገናኝተናል። አብራችሁ እንድታመሹ አስቀድመን እንጋብዛለን። ለፍቃዱ ያቀረብንለት የመጀመሪያው ጥያቄ በተደጋጋሚ ምን አይነት ሱስ አለብህ ስትባል የስፖርት ሱስ አለብኝ ትላለህ። እንደ ስፖርት ፍቅርህ በታዋቂ ስፖርተኝነት ልናውቅ ሲገባ እንደምን እውቅ ተዋናይ ለመሆን መረጥክ? የኪነ ጥበብና የአንተስ ወዳጅነት ከየት ይጀምራል? የሚል ነበረ። እውነት ነው። በምኖርበት በቄራ አካባቢ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩኝ። የተለያዩ ስፖርቶችን እሰራ ነበረ። የተለያዩ ነገሮችን እሰራ ነበር ግን በኋላ ላይ ምን ሆነ? ወደዚህ ያኔም ስፖርትም እየሰራው ወዲያ ወዲህ ወዲያም ወዲም ወዲም ወዲም ወዲም እያልኩኝ የሚገርመው ግጥም የመግጠም አካባቢያችን ላይ በጣም ብዙ ብዙ ገጣሚዎች ነበሩ። የተለያየ ስቶሪዎች የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ እና ወደዛ በጣም እሳብ ነበር። የሚገርም ግን ሀብትዬ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ቀላል አይደለም እንግዲህ አረጀን እንግዲህ እድሜም እየገፋም ቢሆን ግን በሳምንት አራት ቀንና አምስት ቀን ስፖርት ከመስራት ወደኋላ አላልኩም። ፈለቀ የማረ ውሃ አበበ የሚባል እጅግ የማደንቀው ጎበዝ ተዋናይ፣ ጎበዝ ተርጓሚ፣ ጎበዝ ገጣሚ፣ ጎበዝ ደራሲ ምን ይላል? ይበሳጫል ብስጭት ብሎ አንተ ጎበዝ ሯጭ መሆን ትችላለህ እኮ ምን አለበት ጎበዝ ሯጭ፣ ጎበዝ ኳስ ተጫዋችና ጎበዝ ተዋናይ መሆን እኮ ይቻላል ይላል ሜዳ ላይ ቲያትርን ሲያይ እና እኔ ግን ጥሪ ያው መክሊት የሚባለው ነገር ወይ ጥሪ የሚባለው ነገር ቀጥታ ወደ art ኡ ወደ ቲያትሩ የመጫወቱ ቲያትር የማዘጋጀቱ ፊልም የመጫወቱ እንግዲህ ሀገራችን ላይ ፊልሙ በከፍተኛ ደረጃ ተሰርቷል የሚባለውን ነገር ባይኖርም ቲያትሩ በከፍተኛ ደረጃ በፍቅር በተለያዩ ነገሮች እየተሞከረ ነው። ወደዛ ውስጥ አለሁኝ እላለሁ። እንግዲህ ወደ ተዋናይ ለመሆን የመረጥኩት ይገርማል እኔም ከልጅነቴም ጀምሮ ግጥም ስጽፍም የሆነ የሆነ ነገር ስሞካክርም ልቤ ድንግጥ የሚለው ወደ ወደ ትወናው ነው። እንግዲህ ከዛ አልፌ እንዳልኩ ቀላል አይደለም እንግዲህ ወደ ሃያ አመት እያስቆጠርኩኝ ነው ያለ ቲያትሮችን አከታትሎ ከሚሰሩ ትጉ ተዋንያን መካከል አንዱ ነህ። የፊልምና የተከታታይ ድራማ ስራዎች ላይም በተደጋጋሚ ትታያለህ። ለብሳቸው የምትጫወታቸው ገጸ ባህሪያትስ አይጣረሱብህም ወይ? ሁሉም መድረክ የሚፈልገውን ብቃትስ ለማምጣት የምታደርገው ልዩ ዝግጅት አለ ወይ? በደንብ ነው ማብቃቃው። ለምሳሌ ወቅቱ ላይ ሐሙስ ሐሙስ የኮከቡ ሰው የሚል ነፍሱን ይማር አለሙ ገብረአብ የተረጎመው የጀርመናዊ ደራሲ ዳግማዊ ፈይሳ ያዘጋጀው አማኑኤል ሀብታሙ፣ መስከረም አበራና እኔ ፍቃዱ ከበደ የምንጫወትበት እንዲሁም እንዳለ ብርሃኑ የሚጫወቱበት ቲያትር እሰራለሁ ሐሙስ ሐሙስ ከእንደገና ደግሞ እሁድ ባቢሎን በሳሎን ለረጅም ዓመት የታየ ድነ ክፍል የደረሰውና ተስፋዬ ገብረሃና ያዘጋጀው ባቢሎን በሳሎን የሚባለው ቲያትር አለማየሁ ታደሰ፣ ሉሊ አሻጋሪ፣ እንጸተ ታደሰ፣ ቃዱ ከበደ፣ ስናፍቅሽ ተስፋዬ፣ ራሄል ተሾመ፣ ዳንኤል ተገኝ፣ ጌታቸው ስለሺ፣ ሰላማዊት በዛብ እነዚህ እነዚህ የሚጫወቱበትን ቲያትር እጫወታለሁ። ከኮሮና በፊት ደግሞ ሀገር ፍቅር፣ ከመጋረጃው በስተጀርባ፣ ገራገር ከእንደገና ደግሞ የተለያዩ የተለያዩ ቲያትሮችን እጫወት ነበር። ይህን የማደርግበት ምክንያት ሀብትዬ ምንድን ነው? በደንብ ወድጀው ነው የምጫወተው። እውነት ለመናገር ቢኒያም ወርቁ የዛሬ ምናምን ዓመት አምሳ አንድ ቀበሌ ቄራ አካባቢ ያሉ ትልልቅ አዳራሾችን ሲያሰለጥነን ወደን የሄድ ነው። ሌላ ፊልም፣ የቴሌቪዥን ድራማ፣ የሬዲዮ ድራማ አልነበረም፣ ቲያትር ነበር። ቲያትርን ወደን ወድጄ ስለምሰራ ለቲያትር ተሰጥቼ ነው። ለዚህም ነው አሁን ለምሳሌ ቲያትር ሰርተ ቤት ላይኖር ይችላል፣ መኪና ላይኖር ይችላል፣ የተለያየ ነገር ላይኖር ይችላል። ግን ደስታ አለ። ቤተሰብን ልትበድል ትችላል። ልጆች በፈለጉበት ደረጃ ተቀማጥለው ምናምን ላያድጉ ይችላሉ ግን ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ አስተዳደግ ለማሳደግ ዲሲፕሊን እንደሆነ እንዲኖሩ ለማድረግ በንባቡ በተለያዩ ነገር የታነጸ ባህላቸውን የሚያውቁ ልጆች ለማድረግ ጥረት ታደርጋለን። ሌላው ደግሞ እውነት ለመናገር busy ነኝ ካላልክ በስተቀር ይቻላል ማመቻቸት። ላድርገው ካልክ የማታደርገው ምንም ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ቲያትሮቹን ስሰራ በፕሮግራም እሰራለሁ። በነገራችን ላይ ቀልድ አላቅም። በቀጠርከኝ ሰዓት እመጣለሁ። ልጆቼን ምናምን አይተሃል። በነገራችን ላይ ልጆቹን ሳሰራ የተለየ ነገር ተጠቅሜ ሳይሆን ይህን art እኔ ስሰራ በደንብ ተሰቃይቼ በደንብ በደንብ ብዙ ሰዎች አሰቃይተውኝ አዳራሽ ተከልክዬ ቆሻሻ ቦታ ሰርቼ ነው የመጣሁት። ስለዚህ እኔ የምወደውን ሙያ ደግሞ የሆኑ ልጆች መጥተው ሲወዱልኝ ወድጄ ሳይሆን በግዴ ተቸግሬ ማስተምራለሁ። ስለዚህ ልጆቹ እንዲያውቁ ከእንደገና ማወቅ ብቻ ሳይሆን ከእኔ የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው ፍቃዱ ተማሪዎቹ በለጡት ካልተባለ እኔ አላስተማርኩም። ሁሌ ተኮፍሼ ሁሌ እኔን አንደኛ አድርጌ መሆን አልፈልግም። ይሄ ብዙ የተለመደ ነው። ሁሌ እስኪሞቱ ድረስ አንደኛንን የሚሉ መምህሮች፣ አንደኛንን የሚሉ አርቲስቶች ያሉበት ሀገር ላይ ያለ ነው። እኔ ደግሞ ይህን አልፈልግም። ተማሪዎቼ ድብን አድርገው ካልበለጡኝ እኔ የመጨረሻ ባለው አስተማሪ አንዱ ነኝ። ስለዚህ ሰዓቴን በአግባቡ እጠቀማለሁ። ቲያትር ሲኖረኝ ቲያትር ይሄዳለሁ። በሰዓት በሰዓት በሰዓት ለዚህም ነው ዲሲፕሊን የሚባለውን ነገር ተማሪዎችን አስተምሬያለሁ፣ ለማስተማርም ሞክሬያለሁ። ሌላው ደግሞ ገጸ ባህሪዎቶቹን ካልከኝ መጀመሪያ እኔን የምደሰተው መጀመሪያ አንተን ለማስደሰት ወይ ደግሞ አዘጋጅ መጥቶ እንዲያደንቀኝ ወይ አብረው የሚሰሩ ተዋናዮች እንዲያደንቁኝ ሳይሆን መጀመሪያ የምሰራውን ስራ እወደዋለሁ ወይ? ገንዘብ እውቅና ምናምን የሚባለው ነገር አንተ ድብና አድርገህ ከሰራ መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ካራክተሩን ፍለጋ የሚፈለገው ቦታ ድረስ እሄዳለሁ። የሚፈለገው ቦታ ደላላ ከሆነ ደላሎች ያሉበት ቦታ፣ ሌባ ከሆነ ሌቦች ያሉበት ቦታ የሆነ ነገር ከሆነ የሆነ ቦታ ሰከራም ከሆነ ጠጅ ቤት ልገባ እችላለሁ ወይ የሆነ ቦታ እና ይህን ደግሞ አንዳንድ ደጋግና ጎበዝ መምህራኖች ያስተማሩን ትምህርትን በብቃት እወጣለሁ። በዚህ በዚህ መልኩ በደንብ በደንብ አድርጌ ለመስራት እሞክራለሁ። ለዚህም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሃያ አመት ሙሉ ከመድረክ አልወረድኩም። አንዳንድ ሰዎች በእንትን በንትን አዋርድ ወስደሃል ተሸልመሃል ሲሉኝ የመድኃኒዓለም ተሸላሚ ነኝ ለምን ሲሉኝ ሁል ጊዜ መድረክ ላይ ያለው ሁል ጊዜ ስራ ላይ ያለው የሚለው ለዛ ነው። አይን እያየ እኮ ስምህ የብዕር ስም ሆኗል። እንኳን የብዕር ለምን የላጲስ አይሆንም? ምን ያገባኝ? በዚህም በዚያም ብሎ ያብላልኝ ያብላልኝ። ስማ ተፊ፣ በዛ ላይ ደግሞ አድናቆቱስ፣ አቤት አድናቆት እንዴት ደስ ይላል! ነሲቡ ምን ስትል አሰብከው? ነሲቡ ድንቅ ጋዜጠኛ፣ ነሲቡ የፕላኔታችን ምርጥ ጋዜጠኛ። አቤት አድናቆቱ እንዴት ደስ እንደሚል ተፊ በሰው ጽሁፍ ያው እንግዲህ ሰው ባለው ነው እንግዲህ ቲያትር ሀብታም የማይኮንበት የጥበብ ዘርፍ ነው ይባላል። ፍቃዱን ለአመታት ከዚህ የጥበብ ዘርፍ ጋር አዋዶ ያቆየው ሚስጥር ምንድን ነው? እኔ መንፈስ ነው ነው የምለው አሁን ለምሳሌ ባለቤቴ አንዳንዴ ይገርማታል። ምንድን ነው ትለኛለች። ለምሳሌ አምስት ወር ሙሉ ምንም ገንዘብ ላታገኝ ትችላለህ። አይገርምም? አምስት ወር ሙሉ የቤት ኪራይ ላትከፍል፣ አምስት ወር ሙሉ ብዙ ብዙ ነገሮች እሷ ልትሸፍን፣ የቤት ነገር ምናምን ምናምን። ያው መቼም እንደምታውቀው አርባ ዓመት ሀምሳ ዓመት ምናምን በጥበቡ ላይ ሰራን ያሉት ሰዎች ራሱ ቤት የላቸውም መኪናም የላቸው ምናምን እና ትትል የተውነ ብታየው እላለሁ። መንፈስ ነው መንፈስ ይሄ አሁን አንዳንድ ሰዎች ስለ ዛር የዛር መንፈስ ታውቃለህ፣ ስቡ የሚያስቀር ይሄ በሃይማኖትም ከሄድክ በጣም በጣም ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር ይሄዳል። ምክንያቱም ምን መሰለ መድረክ ላይ ሆነ ሰካራም ሆነ ሰክረ መጠጥ እየጠጣ የስካርን ቆሻሻነት የስካርን ቤት አፍራሽነት ታሳያለህ። ጫት ቃሚ የሆነ የጫትን ኢየሱስን መጥፎ ነገር የምታሳየው መድረክ ላይ ነው። ልክ አንድ አባት መድረክ ላይ ሆነው ወይ ቤተ መቅደስ ወይ አንድ ሙስሊም የስብከት ቦታ ላይ ሆነው የሆነ የሆነ ነገር አስተምረው ሰላሳ አርባ ሰው እንደሚመልሱት ቲያትርም የራሱ የሆነ ትልቅ ትልቅ ትልቅ ኃይል አለው እና ከምነግር በላይ መንፈሱ ከባድ ነው። ለዚህም ነው እየተቸገርክ እኔ እኮ የዛሬ ምናምን ዓመት እኮ ከሰፈሬ ከቄራ አራት ኪሎ ድረስ እየሄድኩ ቲያትር እማር ነበር። መሄዱ ነው እንደሚገርም። ምሳ ሳልበላ ደግሞ ተመሬ ወደ ቄራ እመለሳለሁ። ምናልባት በቀን አንዴ ልትበላ ሁሉ ትችላለህ። ስለዚህ የቲያትር መንፈሱ እጅግ እጅግ ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ እንግዲህ ሀያ ዓመት ሆነኝ። ከዚህ ከአስር ዓመት በኋላ ፊልም አለ ምናምን አለ፣ የዩቲዩብ ስራዎች አሉ ምናምን ምናምን አሉ። ብዙ ልጆች ቤተሰብን ለማስተዳደር ገንዘብ የግድ ስለሚያስፈልግ ምናምን ምናምን ብለው ቲያትሩን እርግፍ አድርገው ትተውታል። እኔ ግን እኔ አልተውኩትም። ስለዚህ የመንፈሱ ቁርኝት or ደግሞ ሰው ይላል በቃ እኮ ይልሃል፣ እንደው በቃ አንተ እኮ የተፈጠርከው ለቲያትር ነው ይላል ሰው ሰው ስላለ ሳይሆን እኔም እኔም ለቲያትር ለቲያትር የተፈጠርኩ ስለሚመስለኝ ይኸው ቲያትርን የሞጥኝ ብዬ እስካሁን ድረስ አለው እንጂ እውነት ለመናገር ይኸውልህ ብሔራዊ ቲያትር ሁለት ሺህ አንድ ላይ ቲያትር ስሰራ ሰባ አምስት ብር ነበር የሚከፈለው። በጣም በነገራችን ላይ አሳፋሪ ነው። ሀገራችን ላይ ለአርቱ የሚሰጠው መንግስት የሚሰጠው ክብር ህብረተሰቡ አንዳንዱ ነው የምልህ የሚሰጠው ክብር አንዳንዱማ እኛንም ሲያገኘን እንዴ ትታያላችሁ እንዴ ይለናል። ልክ እንደ ሆሊውድ አክትረስና አክተሮች ግን የሚሰጠው ክብር በጣም የወረደ ስለሆነ ሀያ አምስት ብር ነበር በመድረክ ቲያትር ሰርተ ሀያ አምስት ብር አንተ እኮ በቀን ሀያ አምስት ብር በላይም ታወጣለህ እንደው ለትራንስፖርት ነው የምልህ ከዛ ሀምሳ ብር ሆነ ከዛ ሰባ በአስራ ምናምን አመት ብቻ አሁን እኔ professional እንግዲህ በቲያትር ዲፕሎም አግኝቻለሁ፣ በቲያትር ዲግሪ ተምሬአለሁ ልምድ አለ። ይህ ሁሉ ሆኖ አሁን የሚከፈለኝ እኔ በመድረክ አምስት መቶ ብር ነው። አምስት መቶ ብር ምንም ነው። አሁን ምንም ምንም አይገዛም። ግን መንፈሱ በጣም ከባድ ስለሆነ የቲያትር ደስታው ልነግርህ አልችልም። ስድስት ወር ሙሉ ተለማምደህ ስድስት ወር ሙሉ በሆነ በሆነ ነገር ተበሳጭተህ ቲያትሩ የተመረቀ ዕለት ግፍፍ ብሎ ሌላ አዲስ ሰው ትሆናለ። ስለዚህ መንፈሱ ከባድ ነው። መንፈስ በቃ ከምነግርህ በላይ መንፈሱ ከባድ ነው። ስለዚህ ገንዘቡን አንድ ቀን አስበው አታውቅም። ገንዘቡማ በየቦታ ይከፈላል። ድንገት እኮ የሆነ ሰው ቦሌ መሃል ቺስታ ሆነ ምንም ገንዘብ ሳይኖር walk እያረግ ውይ እከሌ እንዴ ፍቃዱ እንትንን የሰራኸው ቲያትር እንደው በቃ መቼም ይቅርታ አርግልኝ፣ እንደው ይህን በማለቴ በጣም በጣም ይቅርታ አርግልኝ። ዘፋኝ ቢሆን ግንባሩ ላይ ሸልመው ነበር። እንደው የሆነች ነገር እንደው እንደው ምናምን ይልሃል፣ ሰው ሰው ይከፍልሃል። እና የልብህን ከሰራ ወደ ከሰራ ይከፈልሃል። ልጆች ራሱ ጤነኛ ሆነው ከኖሩ ልጆች ብሩህ ጭንቅላት ካላቸው ከዚህ የበለጠ የመድረክ ክፍያ አለ? የለም። ካነሳነው አይቀር ኢትዮጵያ ተሰጥኦ ያላቸው ዜጎቿ ከአሁኑ በላይ ተጠቃሚ የሆኑ ዘንድ ሀሳብ አበርክት ብትባል የምትጠቁመው አንድ የመፍትሄ ሀሳብ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ተሰጥኦ ያላቸው ብዙ ልጆች አሏት። በጣም በጣም እጅግ እጅግ በጣም እኔ እንኳን ይኸውልህ አሁን ራሱ ተጠቅሜ ሳይሆን ግዴታዬ ነው ግዴታዬ የተለየ እውቀት ኖሮኝ ወይ የተለየ ተአምር በውስጤ ኖሮ ሳይሆን ያለኝን ግን ማካፈል ስላለብኝ ልጆች አስተምራለሁ። ልጆች በማስተምርበት ሰዓት በጣም እደነግጣለሁ እና አንዳንዴ እንደውም አይ እኔ እናንተን ለማስተማር ሳይሆን ልንማማር ነው የመጣሁት እምላቸው በርካታ ልጆች አሉ። በጣም በጣም ተስጦ አላቸው። ግን እውነት ለመናገር ኢትዮጵያም ሳይሆን አፍሪካ ትውድም ይሄ ልጆቿን አታከብርም። ጋዜጠኛ በለው ተዋናይ በለው እግር ኳስ ተጫዋች በለው ምናምን አፍሪካ ልጆቿን በደንብ በደንብ የማየት በደንብ የማስተዋል ነገር የላትም። ለዛም ነው ታለንት ያላቸው ልጆች የማታገኘው እና በዚህና በመሳሰሉት ምክንያት ተስጦ ያላቸው ልጆች ወደኋላ ይቀራሉ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሙያ ሙያውን አክብሮ የሚሰራ ባለሙያ ካለ ግን ባለ ብዙ ተሰጦ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ አላት። እነሱን ከፍ አድርገን አክብረን ከሰራን ኢትዮጵያ ብዙ ብዙ ባለሙያዎች አላት። ፍቃዱ ቀደም ብለን እንደጠቀስ ነው በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ውስጥ ተሳትፋል። ለብዙ ተመልካቾች የሳቅ የደስታ ምንጭም ሆናል። ከልብ የማይወጡት ሶስት ስራዎችን ጥቀስ ብትባል የትኞቹን ትዘረዝራለህ? በአጋጣሚ ሆኖ ሀብትዬ አዘጋጆችም የሚሰጡኝ ፈገግ የሚያስብሉ ወይ ኮሜዲ ስራዎች ናቸው። በእርግጥ የተለያየ ስራዎች ለምሳሌ ህንደኬን ማንሳት ይቻላል። ዱር ያደረ ፍቅር እና የተለያዩ ስራዎችን serious የሆኑ ነገሮችን ሰርቻለሁ። እንደ actor እኔም ከዚህ በፊት ተጠይቄ አንድ actor ኮሜዲውንም ትራጀዲውንም የሚያስቀውንም ሲሪየሱንም ሁሉንም ነገር ካልተጫወተ ኮሜዲ ብቻ ወይም ደግሞ ትራጀዲ ብቻ አንድ አይነት ነገር ወይም type actor የሚባል ከሆነ ተዋናይ አይደለም። ከዘመዶቹ ገንዘብ ፈልጎ የሆነ ድንች ወይ ቲማቲም ወይ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ አትክልት ፍራፍሬ ወይም ደግሞ ጥራጥሬ መሸጥ አለበት እላለሁ። እና እኔ በአጋጣሚ ግን ብዙ ዳይሬክተር አንዴ እንደውም interview ተጠይቄ ኮሜዲ ስራዎች ብቻ ነው በብዛት የምትጫወተው ሲባል፣ አዎ ኮሜዲ ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ሰው ማሳቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምክንያቱም አንተን ጨምሮ ሁሉም ሰው ኮሚክ ነው። አሜሪካም ያለው አውስትራሊያም፣ እንግሊዝም ምንም ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ አረብ ሀገርም ያለው ብታዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ኮሚክ ነው እና የኢትዮጵያን ሕዝብ ማሳቅ ከባድ ነው እና እኔ ደግሞ ለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ስለሰጠኝ ደስ ይለኛል። ግን ጥቀስ ካልከኝ ሜዳሊያ የሚባለው ሯጮኝ የሰራሁት ብዙ ሯጮች የወደዱት እና ዘፋኞች የወደዱት ቲያትር እኔም ደግሞ ሩጫ ያው ከባድ ሙያ እንደሆነ አምናለሁ። ሜዳሊያ ቲያትር በአንደኝነት አስቀምጠዋለሁ። አሁን በመታየት ላይ ያለው ደግሞ ባቢሎን በሳሎን የሚሰኘው ቲያትር በጣም በጣም የሳቅ ምንጭ ነው። አሁን ድረስ እንግዲህ እነ አለማየሁ ታደሰነ ሉሊ አሻጋሪ እንግዲህ ዛሬ ሀያ ዓመት ነው የጀመሩት። እኔ ደግሞ እኔና ዳንኤል ተገኝ ደግሞ ከገባን አስራ ሁለት ዓመት ሆኖታል። እንግዲህ አስብ ይህን ሁሉ ዓመት በሳቅ እየታየ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ሌላ ቲያትር አትችሉም እንዴ ወይ አትሰሩም እንዴ ይባላል። ግን አንተም እዚህ ላይ ጥናት ማድረግ ትችላለህ። በሰለጠነው ዓለም ላይ ሀያ ዓመት ከዛም ዓመት በላይ አንዳንድ ቲያትሮች የተለያዩ ተዋናዮች እየተለዋወጡ ይታያሉ። ከዛ ደግሞ አገር ፍቅር የተጫወትኳቸው ብዙ ቲያትሮች አሉ። መስተፋቅር የሚባል ቆንጆ ቲያትር ነበረ። የማኪያቬሊ ቲያትር ነው። ዳግማዊ ፈይሳን ያዘጋጀው ኃይሉ ጸጋ የጻፈው ከራስ በላይ ራስ የሚባል ከአበበ ተምትም ጋር ከየለን በድሉ ጋር ከሄኖክ ጌታቸው ጋር የተጫወትኩ ያደረግኩት ቆንጆ ቆንጆ ቲያትሮች አሉ። በአጋጣሚ እድለኛ ሆኜ ከምወዳቸውና ከማከብራቸው አሪፍ አሪፍ አዘጋጆች ጋር ተጫውቻለሁ። እንግዲህ እነዚህ ቲያትሮች ለእኔ በጣም የሳቅ ምንጭ ናቸው ላለሁ ናፍቆኛል ሌላው ብዙ አድማጮች ያልሰሙት ጉዳይ የቲያትር መምህር መሆንህን ይመስለኛል። ተሰጦ ያላቸውን ወጣቶች አሰባስበህ ቲያትር ታስተምራለህ፣ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉም ታግዛለህ። ይህን ተግባር እንድትፈጽም ያነሳሱ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ተማሪዎችህስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ይህን ያደረገኝ ምን መሰለ፣ ቄራ 51 ቀበሌ፣ 42 ቀበሌ፣ 43 እንደዚህ የተለያዩ አዳራሾች እኔ ቢኒያም ወርቁ ነው እንግዲህ የኛ coach coach እንለዋለን ሞሪኖ ነው የምንለው በቲያትር በኳሱ ሞሪኖ በተለያየ ምክንያት እንደሚወጣ እኛ ደግሞ ቢኒያም ለእኛ ቢኒያም ወርቁ አሰልጣኛችን ነው። ቲያትር ያኔ ያስጀመረን ከልጅነት ልጅ እያለን የዛሬ ሃያ ዓመት ልጅ እያለን እንግዲህ ከትምህርት ቤት ወጥተን ወዲያ ወዲህ ምናምን ስንል እሱን ያስተማረን እና በጣም በስቃይ አልፈናል። እውነት ለመናገር እንዳልኩ ደግሞ ክልል አስራ አራትን የቲያትር ማር ነበር የስድስት ቁጥር የትራንስፖርት አንድ ብርና ስሙን ያተን አጥቼ እኔ ከአራት ኪሎ ቄራ እየተመላለስኩ ማር ነበረ። ብዙ ስቃዮች ነው ያየሁት። ከዛ እኔ ያለፍኩበትን ሳየው በጣም ከባድ ነው። ከዛ እነዚህ ልጆች ግን ሊማሩ ሲመጡ እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ጤናውን ሰጥቶኝ የሆነች ትንሽዬ የማቃት ነገር ሰጥቶኝ ወደዚህ ስመጣ ያለኝ የሌለኝን ነገር ለመስጠት መሞክረው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ድንች እንነግድ ወይ ቲማቲም እንነግድ፣ ቃሪያ እንነግድና እናትርፍ ወይ ደግሞ አሁን እንደሚያደርጉት ስግብግብ ነጋዴዎች እናቶቻችንን እናስለቅስ፣ አስር ብር የሚሸጠውን ሀምሳ ብር እንሽጥ አይደለም ያሉት። የምወደውን ሙያ ወደውን የመጡት ስለዚህ ያለ የሌለኝን ጊዜ ያለ የሌለኝን ነገር ተዘጋጅቼ ተጠንቅቄ ነው ሄጄ የምሰጠው። ምክንያቱም ያለፍኩበትን ነገር አውቃለሁ። ከእንደገና ደግሞ የቲያትሩን ቅድም ጠቅሼልሃለሁ ቲያትሩ የቲያትሩ መንፈስ አውቃለሁ እንዴት ከባድ እንደሆነ እንዴት ይበላል የወገብህን መሀሉን እከክ ብትባል በቃ በጣም ወይ ሰው ካላከከልህ በጣም አስቸጋሪ ነው። የቲያትር ህይወት፣ የመድረክ ህይወት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ስግብግብ ብዬ ነው ያለኝን ለመስጠት እግዜር የሰጠኝን ጸጋ በንባብ በትምህርት ያገኘኋትን ከተለያየ ቦታዎች ከጓደኞቼም ከትምህርትም ከመጽሐፍም ያገኘሁትን ነገር ለመስጠት ስግብግብ ብዬ የሚሄደው በዚህ ምክንያት ነው። ከዛ ደግሞ እኔ እድለኛ ሆኜ አብዛኞቹ ስልጠና የሰጧቸው ልጆች ትልልቅ ቦታ ነው ያሉት። አንዳንዶቹ ምን አንዳንዶቹ አብዛኞቹ ደግሞ በልጠውኛል። ስለዚህ እንዴት እንደምደሰት እና ቅድምም ጠቅሼልሃለሁ ዘላለም ዓለማችንን አንደኛ ነን ከሚሉ አንዳንድ ሰዎች ይሄኛው ደስ ይላል። መምህሩ ተማሪዎቹ በለጡት ከተባለ ቆመ ማጨብጨብ አለብህ አንተ። ምክንያቱም እኔ ማስተምረው እንዲበልጡኝ ነው። እንዲበልጡኝ ካለበለዛማ ዝም ብዬ ደሞዝ እንዲከፈለኝ ነው ምዳከረው እና አብዛኞቹ አሪፍ ጸሐፊዎች ሆነዋል። አብዛኞቹ አሪፍ ተዋናይ ሆነዋል። አብዛኞቹ አሪፍ አዘጋጆች ሆነዋል። ለምሳሌ አላዛር የሚባል ልጅ አለ። አላዛር ሳልልኝ የኔ ተማሪ ነው። ቴድሮስ ሸዋንግዛው፣ ሰላም ተስፋዬ፣ አናን ታሪክ፣ ቃል ኪዳን ጥበቡ፣ እነዚህ በቃ በጥቂቱ እነዚህ በጣም አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው። ከተዋናዩ ደራሲውና መምህሩ ፍቃዱ ከበደ ጋር የጀመርነውን ጨዋታ እዚህ ጋር እገታ እናድርግና ሁለት ወጣት ከያንያን እንተዋውቅ። በሚሰጠው የቲያትር ስልጠና ውስጥ ያለፉ በዘርፉ ውስጥ ተስፋ የሚጣልባቸው ከያንያን ናቸው። ሻዊት መኮንንና ቴዎድሮስ ሸዋን ጊዜ ይባላሉ። ስለ መምህራቸው ፍቃዱ ከበደ ጥቂት እንዲነግሩኝ ጠይቂያቸዋለሁ በመጀመሪያ እጅግ እና ስለማከብረው ውዱ መምሬ እንዲሁም ወንድሜ ስለ ፍቃዱ ከበደ እንድናገር እድሉን ስለሰጠኝ ከልብ ያመሰግናለሁ። ፍቃዱ ከበደን የምታውቂው ከመቼ ጀምሮ ነው ላልከኝ፣ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። አንድ ተማሪ ለመማር ፍላጎት ካለው የቱንም ያህል ቢያደክሞ የፈጀበትን ጊዜ ፈጅቶበት በቃ በጣም ብቁ ያደርገዋል። ምንም አይደክመውም፣ በቃ አይሰለችውም። እንደውም በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ባህሪው አንዳንድ ተማሪዎች ሰው ፊት የመቅረብ ፍርሃት ያላቸው የሚፈሩ ልጆች፣ ለምሳሌ እኔ ሰው ፊት ቀርቦ ስሜን እንኳን የመናገር በጣም ፈራ ነበር፣ እርበተበት ነበር። ግን በሱ ከፍተኛውን እርዳታና ጥረት መድረክ ላይ ወጥቼ ለመተወን በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቼ እንድተውን ረድቶኛል። ያ ደግሞ በጣም ለእኔም ትልቅ ስኬት ነው፣ ለእሱም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ከምን እንዳነሳኝ እንዴት እንዳስተማረኝ ስለሚያውቀው ለእሱም ትልቁ ስኬቱ ነው። ለዛ ደግሞ ከልቤ በጣም አመሰግነዋለሁ። ይሄ ተማሪዎቹ አንባቢ እንድንሆን በጣም ይፈልጋል እና መድረክ ላይ ስራ ስንሰራ መጽሐፍ ገዝቶ በራሱ ውጪ ማለት ነው ለብዙ ተማሪ ይሸልማል። ማስቲካ አስታኝክ ምናምን ካየ ምን ይላል መሰለ እኔ እኮ መጽሐፍ ገዝቼ የምሸልማችሁ ከልጅ ወተት ላይ ቀንሼ ነው ማስቲካ ከምታኝኩበት በርገር ከምትበሉበት ለምን መጽሐፍ አትገዙም የሚለን ነገር ሁሌ አይረሳኝም። ፍቄ የሚገርም የሚገርም ድንቅ አስተማሪ፣ የመልካም ስብዕና ባለቤት የሆነ እና ለሙያው የመጨረሻ የመጨረሻ ትልቅ ዲስፕሊን ያለው በወሬ ሳይሆን practically ያየነው ዲስፕሊን ያለው ሰው ነው። በእውነት የእውነቴን ካወቅኳቸው የጥበብ ሰዎች ውስጥ በጣም ለእኔ ትልቅ ዋጋ ያለው ፍቄ ነው። ከምንም በላይ መጀመሪያ ዲስፕሊን ያለው ወጣት ሞያ እውቅና ምናምን የምትለው ብዙ ነገር ችሎታ የምትለው ዘጊቶ ይመጣል። ዲስፕሊንን የመሰለ ነገር ግን የለም ነው የሚለው ሁሌ። የእውነት እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ገብቼ ያለው theatrical art ተመርቅ ወትጫለው እኔ እዛ ያላገኘሁትን ፍቄ ነው። በቃ እኔ ከሰራኝም ሰራኝ የምለው ፍቄን ነው። እውነት ለመናገር የማትረሱት ላልከኝ ባጋራህ ደስ የሚለኝ የፍቄ class በየ15 ቀኑ የምናዘጋጀው perform ከማድረግ በዘለለ ደግሞ በጎ አድራጎት ላይ ይሰራል። ሁሌ እንደዚህ ገንዘብም እያዋጣን ልብስ፣ ጫማ ምናም ይዘን እንሄዳለን። በህይወት የማረሰው ግን መቄዶንያ ሄደን እዛ የነበሩትን ሰዎች ቲያትር አቅርበንላቸው የተወሰነ ብር አዋተን ጫማ፣ ልብስ ያለንን ሁሉንም ነገር ይዘን ሄደን የጠየቅናቸው እና በጣም ደስ ብሏቸው ሽማግሌዎቹ፣ አሮቢቶቹ አረጋውያኑ በጣም ደስ ብሏቸው እስቲ እንደዚህ እየመጣችሁ ትንሽ እንኳን አዝናኑን በጣም ነው ምናመሰግነው ምናምን ብለው መርቀውን የሸኙን ጊዜ የእውነት የእውነት መቼም መቼም በህይወት የማረሳው እሱ ትልቁ ጊዜ ነው። አጠቃላይ ከፍቄ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ገና ከዚህ በኋላ የማሳልፈው በጣም የማደንቀው በጣም የምወደው ሰው ነው ፍቄ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እኔ ነገ በጥበብ በቲያትር ትልቅ ቦታ ብደርስ የፍቄ ጋር ያሳለፍኩት ህይወት ነው የሰራኝ ብዬ ነው በልበ ሙሉነት የምመሰክረው። ሸዊትና ቴዎድሮስን በአድማጮቼ ስም በእጅጉ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፍቃዱ ግጥም በጠመንጃ የተሰኘ አስቂኝ ወጎችና አጫጭር ታሪኮች ስብስብ መጽሐፍም አሳትመሃል። ሌሎች የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። የሥነ ጽሑፍ ዝንባሌህ ትወናው የቆሰቆሰው አዲስ ግኝት ነው ወይንስ ወትሮውንም የነበረና ጊዜ የሚጠብቅ ስሜት ነበረ? ግጥም በጠመንጃ በጣም ቆንጆ story ነች። የአንድ ካምፕን ግቢ የሚጠብቅ ዋርድያና የአንድ የተዋናይ ታሪክ ነው። አስራ ስምንት አጫጭር ልቦወለድና የወግ ስብስቦች ናቸው። ቀጣይ ደግሞ ሶስት አራት ስራዎች ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይወጣሉ። እንግዲህ እውነት ለመናገር እንግዲህ የህትመቱም ነገር የገንዘቡም ነገር ምናምን ምናምን እንዳለ ነው ግን በእርግጠኝነት ወደፊት የተጻፉት ሁሉ አሁንም እየተስተካከሉ ነው ይወጣሉ። ይሄን ነገር እውነት ያመጣው ይሄ ከቲያትሩም በፊት ነው። ከቲያትሩም በፊት በጣም ልጅም እያለው እጫጭር ነበር። ነፍሷን ይማርና እናቴ ወይዘሮ ፍሬህይወት ጥላሁን ይህ ልጅ እንደው ምንድን ነው እንደው በቃ ጥፋተኛ ነው የሚሆነው ምናምን ትላለች። እች ሴትዮ ያማታል እንዴ? እኔ አደገኛ ኳስ ተጫዋች ነው መሆነው ወደፊት ሀገሬን በኳሱ ማስጠራ በፎርቤች በመቀስ ምት ጎል ማገባ ልጅ ነኝ። ምንድነው ቲያትር ቲያትር የምትለው ጽሁፉ የመጣው ድንገቴ ከአርቱ ወይ ከትወናው ምናምን ሳይሆን እንደውም ከትወናው በፊት ብዙ ብዙ የተሰሩ ነገሮች አሉ። በእርግጥ አሁን አንዳንዶቹን አሁን ከሼልፌ ውስጥ አውጥቼ ኮተቶቹን ወረቀቶቹን ሳያቸው ያስቁኛል የተጻፉትም። ነገር ግን አንዳንዱ ደግሞ ሀሳባቸው በጣም አሪፍ የሆኑ ነገሩን እንደ አዲስ የጻፍኳቸው ናቸው። ፍቃዱ፣ በቀጣይ ዘመናት ለሚወዱና ለሚያከብሩ የስራዎች ተከታዮች ልታበረክታቸው ስላሰብካቸው ስራዎች ጥቂት እናውራ። እሺ ቀጣይ እንግዲህ ሀብትዬ ካልከው አንድ ስንታየው ታዬ የሚባል ጎበዝ ልጅ አለ መልት የሚባል ቲያትር አዘጋጅተዋል። ከዛ ጋር ደግሞ እኔ ለብቻ የሰራሁት የዛሬ ሁለት አመት አካባቢ የሰራሁት ኮሚቴው የሚል ወደ አስራ አንድ character ይሄ እንግዲህ ይሄ ቲያትር አርትስ ቴሌቪዥን ለረጅም ጊዜ ተላልፏል። እዛ ላይ ያዘጋጀው ስንታየው የሚባል ልጅ አለ ከሱ ጋር ዳስ ቲዩብ DAS ዳስ ቲዩብ የሚባል አንድ tube ከፍተናል። እዛ ላይ በተለያየ ትምህርት ቤቶች የምናስተምራቸውን ነገሮች በዳስ ቲዩብ ላይ መሰረታዊ የትወና ጥበብን ለማስተማር በቅርብ ዝግጅት አድርገናል፣ እያደረግን ነው። ይህንን በዳስ ላይ እናስተላልፋለን። በእኔ ጋር ደግሞ ለጠየከኝ ጥያቄ ተከታታይ የሚወጡ ጽሁፎች አሉ፣ ወጎች አሉ። በመጽሐፍም ተከታታይ የሚወጡ በዚሁ በዳስቲዩብ ላይ አስተማሪ የሆኑ short short movie ዎች አሉ። አሁን ላይ ደግሞ እንግዲህ ቅድም ጠቅሻለሁ በብሔራዊ ቲያትር ሐሙስና እሁድ የኮከቡ ሰውና ባቢሎን በሳሎን እየሰራው ነው። ሌላም ሌላም ደግሞ አፍሮ አካዳሚ የሚባል ፒያሳ አካባቢ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የትወና ፍቅር ያላቸውን ልጆች ደግሞ ድፍት ቀና እያልኩኝ acting class እሰጣለሁ። የተጻፉ በተለይ በተለይ ደግሞ ባለፈው የኮሮና ዘመን ኮሮና ያው ከቤት አላስወጣንም ነበረ፣ ቁጭ አድርጎን ነበረ። ያኔ የተጻፉ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች አሉ። እነሱን እንግዲህ ተመልካቹ በሚፈልገው መንገድ ለተመልካቹ ለመላክ ለማድረስ ዝግጅት ላይ ይገኛል። የዛሬ ምሽት እንግዳችን ተዋናይ ደራሲና መምህሩ ፍቃዱ ከበደን በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። የድምፅ ምህንድስናውን ሲያከናውን ያመሸው ኤልያስ አስማረ ነው። ሰለሞን አባተ በአርትኦት፣ ሀብታሙ ስዩም ደግሞ በመስተንግደው አብረናችሁ ነበር። የቸር ሳምንት ይሁንላችሁ። መልካም ምሽት።